Ni kukaribisha ndani exclusive interview na tajiri mtata Dr. Shika. Wengi mmekuwa mkijiuliza maswali mengi kwamba mbona hasikiki, kapotelea wapi? Je, mabilioni yake yamekwisha kuja? Kama bado eh, zilikuwa ni kiki ama nini kinaendelea? Niko naye hapa na Dr. Shika, habari njema? Mzima wa afya, heri ya mwaka mpya, maana tujaonana tangu mwaka umeanza. Asante, iwe pia nawe. Watazamaji wanataka kujua hususan hata wale watu ambao walionyesha eh, moyo katika kukujali na kukupenda na kukupokea eh, kama vile ambavyo ulikuwa umekuja. Eh, uko wapi sasa hivi? Unaishije? Nini unachofanya? Niko pale pale nilipokuwa naishi. Ninachofanya ni kuendelea na uh, uingizaji wa fedha zangu hapa nchini. Uingizaji huu umechukua muda mrefu kwa sababu kitendo cha kuniweka ndani mimi kwanza nitamke kwamba kimenitia hasara sana. Fedha ilikuwa iingie kwa mchakato nilikuwa nime ambao nilikuwa nimeuanza, ilikuwa iingie wiki ile nilipowekwa ndani, lakini baada ya kukaa wiki ndani nimekuja kutoka nikakuta nimeletewa ile inayoitwa disclaim notice, eh, kitu kama kwamba nimekataa hiyo transaction. Kwa hiyo ilikuwa hiyo transaction imefutwa kwenye kompyuta, nianze upya maana yake. Na procedure za kwanza upya ina maana kwamba kwanza kulipia fedha upya. Fedha niliyokuwa nimelipia mapema imefutwa na haihesabiwi tena. Katika kuanza upya, basi imekuwa nimepata changamoto ya kwamba sikuwa na fedha tena. Fedha yote nilimalizia kwenye ile awamu ya kwanza katika awamu ya pili nimeingia basi kuomba misaada kwa watu. Bahati mbaya Watanzania uh, niliokuwa nategemea kwamba wapo karibu na mimi wangeweza kunisaidia walitoa ahadi za uongo na wamekuwa wakiendelea kunipa ahadi za uongo. Uh, sasa hivi nimepata substantial support kutoka Australia na Angola na nategemea kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu swala litakuwa limekamilika la uingizaji wa fedha hapa. Lakini uh, mara kwa mara imekuwa kwamba unasema kesho tayari, kesho tayari mambo yatakaa sawa, na mimi mwenyewe nimeshuhudia kwa macho yangu eh, mtazamaji, umeshalipia hela nyingi hadi kuna watu wanajiuliza kwamba isije kawa unacheza na matapeli, wanakutapeli pasipo wewe kujua au nini kinaendelea, kwa sababu kama fedha kulipa, umeshalipa umeshalipa zaidi ya mara kibao, sasa inakuwaje? Kulipa mara kibao inategemea unalipia nini. Kwa nini unalipia nini hasa ili pesa zije? Nilianza na bima na hiyo siyo mwisho, nikaja na biashara ya madawa. Lazima upate kusafirisha fedha kutoka nchi kwenda nchi, lazima uithibitishie dunia kwamba hizo fedha hazihusiani na biashara ya madawa ya kulevya, havihusiani hizo fedha hazihusiani na biashara ya silaha, hazihusiani na utakatishaji, na uithibitishie dunia kwamba ulizipatapataje hizo fedha, yani proof of legitimacy ni kwamba kwa kila nililolitaja una certificate yake, ili upewe inabidi uilipie, na ndiyo maana imechukua muda mrefu. Sasa unapotozwa hapa na ukatozwa na pale kwa waliozoea vya kunyonga, naona kwamba mbona imekuwa eh, mbona imezidi malipo, mbona kwani vipi, unatapeliwa? Hakuna, hakuna kutapeliwa na ni international regulation. Okay, fine. Sasa umesema Urusi eh, kampuni yako mpaka sasa hivi inafanya kazi, si ndio? Ni kweli. Sasa uh, muda ambao unatumia kuangaika na Watanzania wengine ambao ndo hizo fedha zao ni hizo za kuungaunga eh, kuombaomba msaada watu wakusaidie pesa kwa ajili ya kuweza kukamilisha hayo malipo. Kwa nini usiwasiliane na mkurugenzi wa kampuni yako? Kwa nini usiwasiliane na meneja wa, wa kampuni yako ama wafanyakazi wako basi? Kwa sababu ndo watu wako wa karibu, na umesema kampuni inafanya kazi na inaingiza pesa kila siku. Kwa nini usifanye mawasiliano ili ukamaliza hayo ulionayo? Nikukumbushe hapo mwanzoni, bila shaka utakuwa umesahau kwamba mimi nilitoka kule kwa sio kwa usalama. Ina maana kwamba nilikata mawasiliano, hata kama kampuni inaendelea kufanya kazi, lakini mimi sina mawasiliano nao na nisingependa wajue kwamba niko wapi, ingawaje hizi kelele zilizotokea basi ziliniibua kufahamika kwamba niko wapi, nafanya nini. Uh, for security reasons sikupenda lakini ilitokea. Sasa basi, kama nimekata mawasiliano na wale okay, fedha za kule zitaendelea kuingia kwenye akaunti kama kawaida, lakini mimi nachoshughulikia sio fedha zinazotoka au zilizo Urusi. Nashughulikia fedha ambazo zilikuwa evacuated kutoka Urusi zikapelekwa nchi mbalimbali na ubalozi wa Marekani. Hizo ndizo nazoshughulikia. Okay, unahisi nini kifanyike ili uweze kurahisishiwa hicho e, kitu ambacho kinakusumbua na kukwamisha usifase, usipate fedha zako, kwa sababu watu wamesubiri muda mrefu waone, lakini mwisho wa siku inaonekana kama ni sanaa. Wengine wanakutafsiri vile ambavyo wanafikiri, wengine wanasema e, pengine ulikuwa frustrated na vile vitu ambavyo ulifanyiwa kule, kwa hiyo unaongea tu, unajiongelea, unakuwa ni mtu wa shumu. Yani kila mtu ana maoni yake tofauti tofauti, kwa sababu watu wakiangalia wanaona muda unaenda na vile ambavyo ulikuwa ukiahidi kwamba kesho kesho kesho kesho, kwa hiyo muda unazidi kuwa mkubwa ni vigumu kum, kumzuia mtu kufikiria anacho anachofikiria, na kila mtu ana uhuru wa kufikiria anachofikiria yeye. Kwa hiyo nisingependa kuingilia fikra za watu, lakini mimi naendesha mchakato wangu mpaka niufikishe mwishoni. Ulitamka kwamba uh, fedha zako zimeshaingia kupitia KIA. ili ziingie, zikiwa uwanja wa ndege haina maana kwamba zimeingia, inabidi ukalipie ushuru pale. Sikuwa na fedha ya kulipia, kwa hiyo zilirudishwa zile za KIA. Ziliingia mpaka KIA, zikiwa KIA usiseme kwamba zimeingia. That is a neutral zone. Na kunukuu lakini. Ah, okay. Tamka hivyo si, siwezi nikakataa maana sikumbuki. Okay, zilikuwa KIA lakini zilirudishwa. KIA mtazamaji ni International Airport, Kilimanjaro International Airport KIA yani uwanja wa ndege wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo Dkt. Shika alisema kwamba kuna fedha ambazo zimeingia pale, anapashwa akalipia ili aweze kuzitoa. Ndio hivyo ambavyo nilikuwa najaribu kumkumbusha. Eh, kwa hiyo ulishindwa kufanya transfers karudi? Siku sikuweza kuwa na fedha ya kuenda kulipia ushuru pale, na sikuwa na mtu wa kunisaidia. Kwa hiyo hizo zilirudishwa zilikotoka na ikabidi nianzishe tena mchakato mwingine. Ambazo zilikuwa ni kiasi cha shilingi ngapi? No, naomba nisitamke hilo. Sawa. Kwa hiyo uh, nini kinaendelea? Watanzania wanataka kujua pia kwamba eh, kwa sababu kuna wengine wanakutafuta hawakuoni. Hilo ndio lilikuwa wasiwasi wa watu, wengine wanakutafuta kwa ajili ya biashara na kadhalika. Kinachoendelea ni kwamba nategemea kabla ya mwisho wa mwezi huu kwa kusaidiwa na Australia wakisaidia na Angola. Uh, mwisho wa sakata la kuingiza fedha hapa litakuwa limekamilika. Ukisema Australia, Angola, hizo ni nchi ndio? Sasa wanakusaidiaje? Nchi kama nchi inakusaidiaje, ama serikali yenyewe inakusaidiaje? Yani, yani sija serikali, watu binafsi. Aa, ah, sasa ndo uwataje labda mtu fulani, lakini ukisema Angola au ukisema Australia, maanake unamaanisha serikali ya kule yote inakusaidia, inamaanisha wakazi wa kule ni kama ambavyo ningesaidiwa na Watanzania hapa, ningesema nimesaidiwa Tanzania. Mm-hmm. Kwa hiyo wao wanakusaidiaje sasa? Malipo, kufanya malipo ninayotakiwa. Na unafahamiana nao? Ndio, akaja kukusaidia tu hivi kienyeji. Okay, fine. Au watu Angola na Australia ulikutana nao wapi? Na mpaka e, unasema saizi wameamua kubeba jukumu la kukusaidia unapoingia kwenye international trade unafahamiana na watu. Uh, mimi biashara yangu katika kufanya biashara na watu ninatengeneza urafiki tofauti na biashara iliyonikuta hapa na Yono Auction Mart. Yono Auction Mart ilikuwa ni biashara ya kutengeneza uadui. Biashara mkishindana mnaachana. Sasa biashara ya Yono mnashindana, weka ndani hiyo sasa haikuwa biashara. Na hata ukiwa na shida, mara nyingine huwezi ukaenda kwa Yono akusaidie au yeye Yono akaja kwangu anisaidie, haiwezekani kwa sababu biashara haikuwekwa kwa, misi, kwa misingi ya urafiki. Biashara niliyofanya na nchi nyingine nimefanya kwa urafiki, na hao ndio wananiitikia kwa baada ya kuelewa kwamba na matatizo ya malipo, wananisaidia na mimi nasema hivi kwa katika hali ya kutafuta msaada, kama umesema umetafuta watu wa Australia na Angola, hapa pia tuna ubalozi wa, wa, wa, wa, wa Marekani huko hapa, labda ulijaribu kwenda kuongea kuona namna yote ya kuweza kukusaidia, kwa sababu eh, pengine wao wanaweza wakawasiliana na wakule eh, waone namna kwamba kweli kuna mtu yuko hivi na kweli kuna fedha zake ziligawiwa zikaingia kwenye nchi yetu. Marekani ilikwisha fanya uh, zamu yake baada ya ubalozi wangu wa Tanzania nchini Urusi kushindwa kunisaidia Marekani ikatimiza uh, responsibility yake, sijui kama ni responsibility, niyo niite msaada walionisaidia. Sasa mtu akikusaidia mara moja, usimsonge mpaka akaishua pumzi. Amekusaidia mara moja, alafu bado unamfuata ah, lakini kuna, kuna, kuna, kuna jasho lako kule, sioni kama ukimfata mara mbili tatu ni kosa. Jasho lako, jasho lako lisiwe shida kwa wengine hapo nyuma kidogo e, uli, ulionekana kueleweka pia, hata kuna baadhi ya viongozi walikupenda uh, mpaka wakawa wanakukaribisha hadi kwenye mikutano e, kwa ajili ya kufanya campaigns. Pengine wao wamekusaidiaje ama wanatarajia kukusaidia nini baada ya hizo kampeni? Mahusiano yaliishia hapo hapo kwenye kampeni, sikuona mtu. Yalikuwa ni chama gani? CCM. Ilikuwa CCM. Yes. Ikawaje sasa baada ya kwenda kuwafanyia kampeni? Baada ya kumaliza hiyo kampeni, basi tumeachana. Uh, lakini si kuna ahadi walikupa kwamba watakusaidia au baadhi ya viongozi? Sikupewa ahadi kwamba watanisaidia, ilikuwa ni swala la kampeni. Imekwisha kampeni, basi hai haikuwa inahusiana na masuala ya fedha zangu. Kwa hiyo wewe unasema uh, okay, watu wengi wamekuzunguka, unafahamiana na watu wengi sasa hivi, kuna wanasiasa, kuna wasanii, kuna wafanyabiashara wakubwa, eh, ina maana ha, ha, unahisi hawezi wakakusaidia kwa namna moja ama nyingine? Wafanyabiashara wakubwa niliokuwa nawafahamu ndio ambao wameniingiza kwenye hali ambayo imenirefushia muda wangu wa kuingiza fedha hapa kwa kuniahidi kila mara kwamba e bwana, tutakusaidia. Hakuna msaada unaotoka. Siku fulani mimi nakuja Dar es Salaam, naongelea kwa wale walioingia waliokuwa nje ya Dar es Salaam, tutakuja Dar es Salaam siku fulani, hawaji. Siku fulani nitakuletea tiketi ya ndege uje huku, haitolewi. Kuna kwa mfano mfanyabiashara mmoja nilijitolea kwamba okay, kama tiketi ya ndege uh, inaleta shida, basi mimi ninachukua basi usafiri wa basi nije mpaka huko tumalize hili swala la kulipia ushuru. Akasema sasa kwenye huko kwenye basi itakuwaje? Itakuwa vurugu, bila shaka watu watakubugudhi bugudhi. Nikasema mimi nimete, nimechagua kuja, kwani kuna tatizo gani? Ah, ngoja nitakutengenezea tu tiketi ya ndege. Haikutengenezwa. Kwa kifupi, nilile, nilijifunza kwamba ninapotezewa muda, ninadanganywa, najisikia na marafiki, kumbe ni marafiki feki. Okay, fine. Sasa hivi unawaambia nini watazamaji baada ya kuzungumza yote haya? Wategemee nini ama nini kitafanyika ili ku, eh, kutimiza ndoto zako ama wakuone katika ule mwonekano ambao ulikuwa unasema kila siku kwamba nitafanikiwa, nitafanikiwa? Wategemea kama nilivyosema sasa hivi kwamba kila anani, kabla ya mwisho wa mwezi huu kinaeleweka kitu.